Sì, eh, ed eccoci al nostro video Thoughts of the Day. Today, innanzitutto, I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 30th birthday to my uh, paternal cousin, my cousin Viviana, che appunto Utarns 30th, eh, cioè 30 anni, questo è il trentesimo era 30 ma si può dire che eh, cara Viviana in qualche <laughs> modo già sei nei 31 anni, perché ovviamente quando entriamo nell'anno in cui compiamo gli anni già è passato un giorno, che poi il, giorno, il primo giorno che poi ci porterà all'anno successivo il primo di 365 giorni e ci porterà al 31 anno. Quindi già ai 31 anni, così come io, già erano i 27 quando ne ho i 26, così come quando ne compirò 27 tra 5 mesi, praticamente poco più di 5 mesi, già sarò i 28. Purtroppo la vita è così, eh, non ci si può fare nulla, non ci si può fare nulla nel senso che eh, quando siamo piccoli cioè, come dice anche Leopardi, la fanciullezza è l'unico periodo in cui veramente il tempo ci sembra infinito perché non facciamo caso a tante cose quindi il tempo sembra infinito ed è soprattutto l'unico tempo apparentemente, diciamo, felice della vita, mentre poi dopo la tragedia inizia tutta dopo, a partire dall'adolescenza fino a dopo, soprattutto poi in questi anni qui io direi, di 20 anni, 30 anni, che sembrano, ci cioè sono da un lato, possono essere da un lato gli anni più felici, perché sono una via di mezzo tra l'età adulta proprio e eh, ancora un'età giovanile, ma poi in realtà ti rendi conto, ti, ci si rende conto che sono i più tragici, perché in realtà sono proprio quelli che passano più velocemente. Ovviamente dipende sempre da uno come la prende la, come la, prende la vita, ma nel mio caso appunto eh, veramente mi rendo conto sempre di più che il tempo, eh, come dice Baudelaire, eh, in un suo grande verso, minghiotte minuto per minuto. E infatti è proprio così, neanche il tempo di, eh, di, fare le cose che stanno facendo, già siamo andati avanti, cioè il secondo in cui abbiamo, stiamo, sto parlando adesso già è trascorso e quindi per questo anche il fatto che a questo fatto si collega anche la questione per cui il presente non esiste, perché noi diciamo siamo sempre sospesi tra attimo prima, l'attimo dopo, il passato e il futuro. Il presente è solo un concetto che può essere <laughs> valido se noi lo intendiamo come epoca presente infatti, ma in quanto tempo non esiste. Che appunto, appena eh, noi siamo solo sospesi, siamo solo sospesi, ma esso non esiste, siamo sempre sospesi dall'attimo eh, precedente e poi tra l'altro uh, può solo essere nella nostra testa tramite i ricordi eccetera ma di fatto anche il passato non esiste da un lato e il futuro che è il vero tempo perché noi non possiamo ahimè inesorabilmente andare avanti andare avanti verso il destino che ci attende, nefasto o glorioso che sia. Questo ovviamente non ci è dato saperlo, che la vita è sempre in continua evoluzione, tante cose che non dipendono da noi eh, si, ehm, ci sono al suo interno, avvengono al suo interno, ma l'importante è eh, condurre questa vita con una certa intensità, perché come dico sempre io, meglio una vita breve ma intensa e quindi che, che è lunga e senza senso. E quindi in tal senso mi ricollego anche a certi pensieri che ho detto in altre occasioni, e cioè che io potrei anche morire adesso, perché sono consapevole, diciamo, di fino ad adesso aver vissuto, e poi anche così fin quando non muoio ovviamente, a una certa intensità. Secondo me chi non vive senza intensità può anche morire, cioè nel senso... Uh, appunto io non voglio essere il solito vecchio diciamo che vive poi tutti gli altri anni della sua vita senza poi non avere più un senso. Quindi per questo preferisco, preferirei morire adesso, cioè adesso nel senso da giovane, con l'intensità con cui ho vissuto, che invece prolungare la vita non so per quanto infinitamente e poi avere la sensazione che non ho fatto più niente, non ho realizzato più nulla, così come anche in generale queste persone non realizzano nulla, ma questa è una visione tragica, ancora più tragica mia, però in tal senso appunto uh, sì, e quindi io ho sempre questa consapevolezza di vivere una certa intensità, ora non importa su che tipo di intensità si fondi questa vita perché ognuno la può fondare su quello che deve fare, su quello che vuole fare questa intensità, ma l'importante è avere la consapevolezza di vivere con questa intensità. E io spero che anche tu, diciamo, uh, cara Viviana, in qualche <laughs> modo eh, ma lo so, comunque eh, certamente vivrà la tua vita con intensità, con questa intensità. E poi appunto sul pensiero del meglio morire giovani che vecchi, eh, con questa intensità, la questione dell'intensità, io eh, mi piace anche citare una frase, un aforisma, un grande aforisma di Emil Cioran, grandissimo filosofo ungherese che sulla linea di Nietzsche eccetera, che però di cui però purtroppo non ho letto realmente, sono onesto i testi, ma sconosco solo diversi aforismi e certamente prima o poi quando avrò tempo lo approfondirò. Eh, comunque questa frase, questo aforismo è straordinario e fa così, è vero non faccio nulla ma vedo passare le ore che certamente è meglio che cercare di riempirle o tentare di riempirle. E quel tentare lo sottolineerei appunto, ma in realtà tutto l'aforismo è straordinario perché, perché appunto eh, quel tentare sa significare il fatto che questa frase apparentemente sembra che appunto uh, sembra un qualcosa con cui si abbia a che fare con il voto, non faccio nulla, vedo passare le ore, ma poi quella giunta è certamente meglio che, cioè, appunto, uh, certamente meglio che tentare di riempirle, perché mentre gli altri tentano costantemente di riempirle e non ci riescono mai, il fatto invece di osservare pensando le ore, l'orologio che con le lancette scorre, implica invece il fatto di riempire veramente quel tempo, perché mentre gli altri appunto tentano invano con cose superflue, superficiali, scontate, che credono riempiano veramente quel tempo, mentre invece non sono nulla di nuovo, sono cose che da, da, da sempre nella storia del mondo si fanno, e tutta la massa fa, invece eh, osservare le ore, osservare le ore equivale a pensare, quindi equivale diciamo, a vivere davvero. Se io rifletto, automaticamente certamente cerco di capire tutto l'altro che c'è, oltre le cose che fanno, le cose comuni, le cose con cui tentano di riempire appunto gli altri, e quindi questa è ovviamente proprio l'attività del filosofo, del pensatore che cerca di distinguere la sua attività da quella degli altri. E quindi è, è con questa attività nel guardare le ore, pensa realtà e capisce appunto davvero tra virgolette, anche perché <laughs> anche, anche se comunque non può saperlo davvero, però perlomeno ci prova a capire quale sia quali siano le cose veramente importanti della vita e quale sia la differenza tra il tentare di riempire e il riempire davvero la vita. E quindi sì, spero anche che questo pensiero, questo, questa spiegazione di questa frase, ovviamente secondo me poi chiunque può dare la sua interpretazione, la vedo così, però sembra anche oggettivo che sia così, comunque spero che questa, questa spiegazione, questo concetto ti sia piaciuto, caro e sia piaciuto anche a, a, insomma, al pubblico, a tutti gli ascoltatori. Sì, quindi uh, have a great 30th birthday again, dear Viviana.